No zobaczymy, co przywiezie. Wiecie, jak swoje pole, czy tam swoje, czy tam jakiegoś rolnika. Tak, że to już jest naprawdę mocno tak y, rozbudowana, wielka grupa po prostu ludzi, wiesz? a czy na przykład jak... Bo teraz jak robisz ten obraz, to rozumiem, to jest ten obraz, że możemy tam machać tą y, tak. łapką, tak? Mhm. A no dobra, no wrzucasz to na Facebooka, no to tam jest silnik, który to ogarnia. Tak. Ale na przykład jakbyś to chciał wrzucić na swojego WordPressa czy na coś, to są rozumiem jakieś Wtyczkę. wtyczki, które tak. już to ogarniają, tak? Że tak, prostu... ale na Flickra jak wrzucisz, to też, tak, e, na desktopie foty się wyświetlają, no. no. Okej. Tylko właśnie zupełnie inaczej się kręci. Trzeba, żeby coś zrobić z tym, to trzeba w ten sposób stanąć no. I ten, i po prostu nagrać w ten sposób akcję, która się dzieje dookoła tego. To nie jest kamera, którą możesz, którą śledzisz akcję. To jest kamera, którą wstawiasz w środek akcji. No rozumiem, rozumiem. to też trochę było widać po tym, jak tam na tym basenie byliście, co jest, jak ty chodziłeś z tą kamerą, rozumiem? Tak, no i że, wiesz, no, w defalcie pojechałem na te, na, na, na te baseny, ażeby yy, nagrać je na środku, ale próbowałem i yy, po prostu tam drzewa wyrosły, one by zasłaniały. Nie?